quasi il tramonto e si gioca tutti assieme Uh, ma che bella buca! Mamma mia, che bella buca! Ci posso entrare, Nico? Me la dai questa bella buca? Posso, Nico? Me la dai? la eh, dai la buca? Meglio di no, eh? È eh, di Nico. non vi mangiate le olive voi eh cioè vabbè sì mangiatevele però non le finite sennò poi domani che vi mangiate ah giuie c'è un nipotino piccolo e c'è un nicotino grande laggiù c'è un nicotino piccolo Mamma mia quanto è grande questo nicotino qui Moo. Bella. Che belli che sono i miei cuccioli.